රාශි චක්‍රයේ පස්වන රාශිය ලග්නාධිපති සූර්යයා හෙවත් රවි ග්‍රහය වූ සිංහ ලග්නය. සිංහ ලග්න හිමිනි ආයුබෝවන්. ඉතින් 2022 උදා වුණා. ඔන්න දැන් ඒ කෙනුත් මාස 8ක් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මාසෙන් අවුරුද්දෙන් තුනෙන් දෙකක්ම ඉවරයි. ඔන්න අන්තිම මාස 4 තමයි මේ ආරම්භ වෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේ 9 වෙනි මාසයෙන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ සිංහ ලග්න හිමි ඔබට කියලා. ඉතින් ඔබ දන්නවා මගේ ලග්න පලාපල කතනය තුල ලග්න පලාපලට අමතරව කොහොමද මේ ජ්‍යොතිෂයේ තියෙන වැදගත්ම පැත්ත උපයෝගී කරගනිමින් ඒ තුළ තියෙන අසුභකාරී තත්ත්වයන් සුභ කරගනිමින් සියල්ල සුභ කරගනිමින් මාසෙම සැප්තැම්බර් මාසෙම සුභ කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මගේ කතා බහ ටිකක් දීර්ඝ වෙවි. ඉතින් ලග්න පලාපල පමණක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන්නවනම් මේ YouTube එක තුලම ගත්තොත් දක්ෂ දෛවඥ ජ්‍යොතිෂයදීන් රැසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා අහන්ඩ මෙතනදි ලග්න පලාපල විතරක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මගේ මම උත්සාහ කරන්නේ මේ ජ්‍යොතිෂයේ තියෙන වටිනාමදී උපයෝගී කරගෙන වෙන්න තියෙන දේ කලින් දැනගෙන නරක දේවල් වෙනස් කරගෙනමින් යන ගමනක්. ඉතින් ඒක වැදගත් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි මේ වැඩසටහන කරන්නේ. ඉතින් මිනිත්තු 20ක් 30ක් අතර කාලයක් ගත වෙනවා. කාලය ඉතින් මාසයක් උදෙසා මිනිත්තු 30ක් වැය කරා කියලා ඔබ වෙනුවෙන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම කිසි ප්‍රෝජන නැතුවයි ම මේ දෙවකන මගේ ආත්ම තුප්ිය සඳහ පමණ මං මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බයක් සඳහන් කළනෑ ම ඔබගින් මුදල් අරගෙන මං කේන්ද්‍ර බලන්න හැ ඒත් එක්ක මේ YouTubeුබෙන් හම්බ කරන්න හැ ඒක මගේ නෙම මේ වෙන චනලයක් ඒ චනල්ල කරන කට්ටියකින් ඒ නිසා මට තියෙන එකම තෘප්තිය ඔබගේ සාර්ථක බව මේ වැඩසටහන හලා එක්කෙනෙක් හෝ ගොඩ යනවන තියෙන කවරුහරි එක අනතුරකින් හරි මිදෙනවනම් අන්න එක තම මට ලැබෙන ලාභය සහ එකම සතුට එක නිසා අර ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සාමාන්‍යයෙන් අර සාම්ප්‍රදායික ලග්න පලාබල කතනයක් නම් ඒක මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා සමා වෙන්න ඒකට. එතකම අපි කතා කරමු දැන් එහෙනම් කොහොමද සැප්තැම්බර් මාසේ සුබ කරගන්න කියලා සමාරුවහයි කොහොමද මේ ජෝතිෂය කියලගෙන් දැනට වෙනස් කරන්න කියලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් සියලු දේ මොකද අපි මම සරල උදාහරණයක් ගන්න ඔබ වහී කියලා ඔබ දැනගත්තොත් ඔබ කුඩයක් අරන් ගියොත් ඔබට වැස්සේ නොතමී යන්න පුළුවන් නේද අන්න ඒ වගේ තමයි ජ්‍යොතිෂ තුලත් ඉදිරිදි වෙන්න තියෙන අහිතකර අසුබ දේවල් දැනගත්තොත් අපිට ඒවට ඔළුවෙන් බුද්ධියෙන් වගේම උපක්‍රමශීලී පිළිවෙත් කරමින් ගමන යන්න පුළුවන්. ඉතින් සිංහල ලග්නිමියන්ගේ ලග්නාධිපති වන්නේ රවි. රවි ග්‍රහයා සිකුරු සමග සංයෝග වෙයි ලග්න භාවයේ ඉන්න ගමන් තමයි මේ ආසය ආරම්භ කරන්නේ. ඒ වගේම බුද දෙවැන්නේත් තැන්පත් වෙලා ඉන්නවා ධනස්ථානේ. ඒ වගේම තුන්වැන්නේ වික්‍රමස්ථානේ චන්ද්‍රයා සහ හේතු සංයෝග වෙලා ඉද්දී හයවැන්නේ ශනිද අටවැන්නේ බාධකස්ථානයේ ගුරුද නවවැන්නේ රාහු දසවැන්නේ කුජ. ඔන්න ඔහොම තැම්පත් වෙලා ඉඳි තමයි මේ මාසය ආරම්භ වෙන්නේ. මේ ආරම්භය ගැන කියන ඊටවස්සේ මාසෙ මැදදී ග්‍රහ මාරු සිද්ධ වෙලා ඒ ඉන්න තැන් වෙනස් වෙනවා. නමුත් මේ මාසයේ ආරම්භ වෙන වෙලාවේ තත්කාලේ එහෙම තමයි ග්‍රහතිත්තම සටහන් වෙන්නේ. ඉතින් බැලු බැල්මට මුලින්ම අපි වැඩියම බලාපොරොත්තුවෙන්නේ කොහොමද මාසය තුළ අපි නිරෝගීකම පරමලාභය කිව්වට ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මේ තරංකාරී ලෝකය තුළ මුදල් නැතුව බෑනේ කිසි දෙයක් කරන්න නේද? එහෙනම් ඔබ බලාපොරොත්තු මට කොහොම ලැබෙයිද ධනයක් කොහොම ලැබෙයිද මගේ රැකියා කටයුතු ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක වේවිද? ඕකනේ අංක එකේ බලාපොරොත්තුව තියෙන ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ බහුතරයේගේ හැමෝගෙම කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මේ කාලය ඔබට ලැබින් අතින් ධනය අතින් අතිශයෙන් යහපත් කාලයක්. ඇත්තට මේ මේ කාල පරක්ෂය ගොඩක් දැන් ඔය තිබිච්ච දැන් ඒක ඔබට පේනවත් ඇති සමහර විට තරමක් දුරට ඔන්න තිබුණට වඩා ඔළුව උස්සන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වීගෙන හැබැයි මේක తాවකාලිකයි ඒක මතක තියාගන්න. දැන් මේක මේ කයිවාරුවක් ගන්නවා කියලා හිතන්න එපා. ඔය දැන් මාස ගානක් තිස්සේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඔය රටේ යන තත්ත්වය බල බල ගොඩාක් කට්ටිය කිව්වනේ මේ ආහාර හිංගයක් එනවා මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා කියන්නේ කණ්ඩම නැතු වෙනා මිනිස්සුන්ට ඔබ මගේ පරණ ලග්න පලාපල ආරම්භාන්න මං හැම වෙලෙම කිව්ව නෑ. එහෙම ඔය කියන තරම්ම තද බලසාගතයක් එන්නේ පුංචි පුංචි අපහසුතාවල් වැඩි වෙනවා ආර්ථික ගැටලුත් එක්ක යනවා. නමුත් අර මිනිස්සු බඩගින්න මැරෙන තත්ත්වයක් රටතුළු දා වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ඔක්කොම අර වෙනත් වෙනත් වෙනත් දේවල් තුල මිනිස්සුන්ව බය කරන්න හදපු කාරණා දෙක නිසා මේ පිම්බීම මේක පිම්බීමක් එකකින් පවුකාර කරන් තියෙන ඉතින් අපේ මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම සහ මේ පාලනය කරන පුද්ගලයෝ අපි නිධානයක්නේ මේ රට එනවා නිධානයක් උඩ අපි හිඟාකාන එක නිදියන එකනේ අපි කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම දෙයක් මේ රට වෙන්නේ නැහැ. ජනවාරි 18න් පස්සේ තරමක් දුරට තවත් ඔලු උසන්න බලාවි. නමුත් මේ පෙන්නන දේ නම් මේ තියෙන දේ නම් මේ දැන් යමක් පේනවනම් ඒක తాවකාලික අර අපිට දෙන ලොසින්ජර් එකක් පමණයි. සීනි බෝලයක් පමණයි. ඒක නිසා හැමදේම හරි ගියා කියලා ලොකෝට හිතන්න යන්න එපා. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් අර මං කියපු විදිහට සහතිකනවා ආහාර කන්න නැතුව මිනිස්සු මැරෙන දවසක් කන්නම නැති වෙන කාලයක් එන්නේ නැහැ. මේක මොකද මේ පොළවේ දවස් 365න් දවස් 180කට වඩා වැස්ස ලැබෙනවා. මේ පොළවේ විසික් කරන මේ දණ්ඩක් උනත් දලු දාලා පැලෙන එකෙන්ද ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා. ඉතින් අපි ලග්නය ගැන කතා කරොත් ඒක නිසා ඔබට මේ කාල සීමාව තුළ ඔබගේ ආදායම් තත්ත්වය ඔබගේ ලැබීම් ධනය පැත්තෙන් තරමක් දුරට දියුණුවක් ඉහළ යාමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කාල සීමාව මේ සැප්තැම්බර් මාසය තුල විශේෂයෙන්ම සැප්තැම්බර් මාසයේ මුල් සති දෙක තුන අතර දින 16 17 වගේ කාල සීමාව තුල ඔබට ඔබගේ රැකියා කරන ස්ථානය තුළ විවිධ විවිධ වගකීම් පැවරෙනවා. මේ වගකීම් තුළ ඔබට එයත් ඔබගේ ධනය ඉහළ නාංවා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. එහි මේ අතිරේක ආදායම් මාර්ග ඔබට ලැබෙනවා. මේ මාසෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ මුල් සති දෙක තුනෙන් පස්සේ ඔබගේ ආදායම හොඳ මට්ටමට ඉහළ යනවා මේ කාලේ. සිංහල ලග්නමියන්ට කාලෙකින් මේ මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වෙලාවේ මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. ලැබුණ දැන් වෙනතට වඩා කීයක් හරි වැඩිපුර ලැබෙද්දි ආයේ ඇති කියන මට්ටමේ ඉඳලා කරන්න එපා. මේ වෙලාව පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. මේ වෙලාවේ ඔබ යම්කිසි ආකාරයකින් අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න මොකක් හරි ආදායම් මාර්ගයක් සකසා ගන්න ජීවිකාවක් කරන්න ඉන්නවනම් නැත්නම් අලුතෙන් රැකියාවකට හරි අයදුම් කරන්න ඉන්නවනම් මේ වෙලාව ඉතාමත්ම සුවිශේෂී. හින්දා බය නැතුව මේ වෙලාවේ ඒ දෙයට යන්න. හැබැයි මම කියනවා හැමදාම ඔබ ව්‍යාපාරයක් හරි මොකක් හරි දෙයක් කරන්න පටන් ගන්නවා මගදී අතාරින්න බලන්න මේ ස්ථාවරේ මම මේක කරනවා කියලා ස්ථාවරය විශ්වාසය ඇති කරගන්න. විශ්වාසය ඇති කරගන්න ඕනේ. ඔබ කරන දේ ගැන හොඳ දැනුමක් ඇති කරගන්න. ඒ ගැන හොඳට හොයලා බලන්න. හොයලා බලලා ඔබ ඒකේ තියෙන ඔබට වෙන්න පුළුවන් අඩුපාඩු තැන් ඔබට වරදින්න පුළුවන් තැන් ඔබට කොහොමද මේකෙන් ගැටලුවක් ඇතුණුත් ඇති වෙන්නේ අන්න ඒව ගැනත් හොඳට හොයලා දන්න අයනුත් අහලා ඊට පස්සේ ඔබ තීරණය කරන්න හරි මට මේ ඉලක්කයට යන්න පුළුවන් මේක මට කරන්න පුළුවන් මේක තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයට මට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් මම ඒක ගැන දැනගන්න යන්නේ ඒක නිසා මම ඒක ගැටලු ඇති නොවෙන්න මට වග බලා ගන්න පුළුවන් කියන ස්ථාවරත්වය සහ ස්ථීරසිතවිල්ල සහ අදිෂ්ඨානය ආවට පස්සේ වැඩේට බහින්න. ඒකට පුංචි කාලයක් ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මං කිව්වේ ඔබට මෙන්න මේ කාල සීමාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලබන මාසේ ලබන අවුරුද්දේ ජනවාරි දක්වාම ඔබට ලෑස්ති වෙන්න කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි වැඩි කාලය නාස්ති කරන්න පුළුවන්. කාලය කියන දේ වටිනාකම ඔබට දැනෙන දවසක් එනවා. ඒක නිසා වැඩි කාලයක් ගන්න නැතුව මේ මේ මාසේ හොඳටම ඇති. මේ මාසය තුළ ඔබට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. මේ මාසය ඔබට ඇත්තටම අතිශයම සුබයි. පුංචි පුංචි ගැටලුකාර තත්ත්ව තියෙන මේ ආසනීප තත්ත්වයන් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් හැරුණකොට අනිත් හැම පැත්තෙම ඔබට යහපත්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔබට මේ හවුලේ කරන වැඩ කටයුතු නම් මේ කාලේ කරගන්න හරි අමාරුයි. හවුල් කටයුතු කරද්දී එක්කෝ රැකියා ස්ථානයේ හෝ වේවා පිරිසක් එක්ක කටයුතු කරන් යද්දී පොඩි අඩදම්බර ඇති වෙනවා. ඔබ පොඩ්ඩක් මේ නොහික්මුණ ස්වභාවයෙන් හැසිරෙන්න බලනවා. රණ්ඩුවට බරයි. පොඩි වචනයක් එහාට මෙහාට එන්න බෑ. ඔබ ඉක්මනින් කේන්තියට පත්වනන්න ඒක නිසා කරන්න අමාරුයි. ඔබ නිකන් විහිං හතුරු නිර්මාණය කරගෙන තත්ත්වයක් පෙන්වන්න කරන රැකියා ස්ථානය තුළ ව්‍යාපාර කරන තුන ඔබ සේවකයන්ට වෙනතට වඩා ටිකක් සැරපරුෂ අන්දමින් සලකන්න ගන්නවා. ඒ තුළ ඔන්න අවශ්‍යදායක තැනක් මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒක වෙනස් කරන්න ඔබට බැයිද? පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඔබට කේන්තිය යනවා ඔබ කල්පනාවෙන් ඉන්න. ඒ කල්පනාවෙන් ඉඳලා කේන්තියක් හිතර එද්දිම මතක් කරනවා මේ වෙලාව මට එච්චර මේ පැත්තෙන් හොඳ නෑනේ. මම ඇයි කේන්ති ගන්නේ? හරි. වැරද්ද මගේ නොවෙන්න පුළුවන් වැරද්ද වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් මම පොඩ්ඩක් ඉවසලා මේක එයාට වෙන විදිහට කියලා බලනවා ටිකක් හොඳින් කියලා බලනවා අන්න එහෙම කතා කරලා බලන්න ඉවසිල් ඉවසලා ඉවසලා බැරිම දැනත් ඉවසන්න කියලා කතාවක් තියෙනවා අන්න මේ කාල සීමා තුළ සිංහලක් නෙමෙයි ඉවසන මොකද ඉවසීම තුළ ඔබට ඊ타ත්ම ජයග්‍රහයි දෙයක් පේන මානෙ තියෙනවා මොකද ඔය ඔය පිරිස ඔබ තරහ කරගත්තොත් ඔබගේ ගමනට ඔවුන්ගෙන් බාධාවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තං ඔබට තියෙන සහය අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ ඔවුන් එක්ක ඔවුන්ගේ වැරද දැකලත් ඒක පෙන්වා දීලා හරි ඔහම තමයි මිනිස්සුන්ට වැරදි වෙනවා. ආය නොවෙන්න වගේ බලන්න ඔය වගේ හිතට දැනෙන විදිහට කතා බහ කරන්න පුළුවන් උනොත් අර උපක්‍රමශීලී වුණොත් ඔබව අර කියපු ජයග්‍රහී ලක්කයට ඔවුන් ඔබ ඔසවා ගිහින් තබාවේ. හැම වෙලේම ඔබ වෙනුවෙන් ඔවුන් පෙනී සිටීවි. ඒක නිසා අන්න ඉවසීම අනිවාර්යයෙන්ම අංක 1. ඒක අමතක කරන්නම එපා. ඒත් එක්කම අපි ගත්තොත් දැන් මේ වෙලාවේ ඔබ රැකියා ස්ථානය තුල සමනතා ඇති කර ගැනීමේදී විශේෂයෙන් මේ විරුද්ධ ලිංගිකයන් සම කටයුතු කිරීම අතිශයින් ප්‍රවේශම් වෙනවා. මොකද අර අනියම් ආකාරයේ බලාපොරොත්තු ඇති කර ගැනීම ඒවා තුල ක්‍රියාත්මක වීම තුල ඔන්න අර ඔබට තවත් ආකාරයක පුංචි බාධාවල් සිද්ධ කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. පසුකාලීනව දැම්මම නැතත් ඒවල ප්‍රතිඵල පසුකාලීන ලැබෙද්දී ඔබට මානසික මානසිකව වගේම අර ඔබගේ දැන් ඔබ සාමාන්‍ය ඔබගේ ප්‍රතිරූපයට පවා පුංචි පුංචි හානි සිද්ධ වෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පෙන්눔 කරන මේ වෙදරට සිංහලක් නෙමෙයි මේ මේ කාල සීමාව තුළ පොඩ්ඩක් ලස්සන වෙලා පෙන්වන්න අඳින පළඳින දිහා වඩා වෙනස් කරලා පෙන්වන්න ටිකක් ලස්සනයි කියලා ලෝකෙට පෙන්වන්න පොඩ්ඩක් අර මොඩ් වෙන්න කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒකට ගොඩාක් කැමති පෙළඹෙන කාලයක්. මේක නිසාම චුට්ටක් එහෙමෙන් ආකර්ෂණ චුට්ට චුට්ට වැඩි වෙනවා. අනේ ආකර්ශණය හරි ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න උපක්‍රමශීලී වෙන්න. කපටි වෙන්න කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ උපක්‍රමශීලී වෙන්න. කියන්නේ ඔබට ඔවුන් සමග ඇති ගනුදෙනුව කුමක්ද? ඔවුන් නැත්තේ වෘත්තිමය ගනුදෙනුවක් නම් ඒ වෘත්තිමය කටයුතු වලද ඔබ නිරත වෙන්න. එයින් එයාගේ පුද්ගලික ගනුදෙනුව වලට පාර හදාගන්න වෙලාව නෙමෙයි මේක. අන්න ඒක හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න එච්චරයි. ඉතින් මේක මහා දෙයක් නෙමෙයි මිනිස්සුෙකුට සැලකිලිමත් නෙමෙයි මම කියපු දේ ඔලුවට තියාගන්න. එතකොට ඔබට ඕක මතක් වේවි. ඒ අවස්ථාවේ ආ මෙහෙම දෙයක් කිව්වා නේද? මම පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශම් කරනවා මේ කාලේ. මොකද අර ලැබෙන්න තියෙන ඔබගේ ජයග්‍රහණ ඔබට දැන් මම කිව්වේ ධනේනොත් ඉහළ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට ටිකක් අර තාන්න මාන්න වලින් අන්න ඒවල තිහල යන බලන්න ඒ තත්ත්වයන් වලට බාධා කරගන්න ඔබේ චරිතයට තියෙන කැලැල් ඇති කරගන්න එපා කියලා මම කියන්නේ. පැහැදිලි ඇති ඔබට ඒවගේම ගත්තම දැන් ව්‍යාපාරවලට යොමු වෙලා ඉන්න ව්‍යාපාර කටයුතු කරන දැනටත් කරන සිංහ ලග්නහිමියන්ට මේ කාල සීමාව තුළ හොඳ බුද්ධියෙන් වැඩ කරොත් ඔබට ජීවිතය අම්මතකම නොවන මහත් මාසයක් වෙනම එදා සිසි දෙකේ සැප්තැම්බර් මාසය මොකද හේතුව ඔබ අද කරන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම කණපිට පෙරලා ගන්න පුළුවන් කණපිට පෙරනවා කියන අදහස් කරන්නේ විහපත් පැත්තට ඔබ අද රුපියල් ලක්ෂක ලාභයක් බලාපොරොත්තු වැඩක් කරා නම් ඔබට මේ පෙරලෙන දහ මේ දේ තුළ ඔබට ලක්ෂ පහක 10ක දසගුණයකින් විතර මේ ඔබේ ලාභය වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඊටත් එහා ගියාම මේ කරන ව්‍යාපාරට අමතරව තව ව්‍යාපාරයක් ඔබට ආරම්භ කරන්න හිතෙන කාලයක්. පටන් ගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර මං කිව්වා වගේ හැබැයි හොඳට හොයලා බලලා වැටෙන්නේ නැතු වෙන. නැත්තම් දෙකම නැතු වෙනවනේ. අන්තිමට මේක පාඩුවේ අරකින් අදින්න ගන්න. අන්න එහෙම කවදාක්වත් කරන්න එපා. මං කිව්ව එක සැලසුමක් තියෙන්නම ඕන. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට වැරදුනේ සැලසුමක් නැතිකම නිසාවමයි. ඒ නිසා සැලසුමක් ඇතුව කටයුතු කරන්න අපිට අදාළ නැහැ කිසිම කාරණයක්. මේ ආර්ථිකය කඩාවැටීම රට තුල ආර්ථිකමය වශයෙන් කඩාවැටීම හවි දක්ෂ ව්‍යාපාරිකයට අතිශයම හොඳ කාලයක්. ඒ කියන්නේ මේ කපටිකමට රුපියල් 100ට විකුණන තැනේ රුපියල් 500ට ගණන් වැඩි කරන එක ඒක නෙමෙයි. නෑ. සාධාරණ ව්‍යාපාරිකයන්ට අතිශයම හැපා. මොකද අසාධාරණ ව්‍යාපාරිකයන් මේ කාලේ කරයි මිනිසු නැතිහින්ද ගනී හැබැයි ඔය ප්‍රශ්නේ ඉවරුණ ගමම්ම මිනිස්සු ඔවුන් තම අපිට ඒ කාලේ වැඩිමිලට වික්කේ මෙහෙමයි අපිව මරාගෙන කෑවේ කියලා ජීවිතේ ඉන්නේ. හැබැයි මේ කාලෙත් ඔබ යම්කිසි සාධාරණ විදිහට යමක් කරොත් ඔබට හැමදාම කතා කරා මොනා වුණත් අර මිනිස්සයා විතරයි අපිට සාධාරණ දුන්නේ. දැන් හොඳ උදාහරණයක් ගන්න පොඩියට මම හැමෝටම කිව්වා මේ මේ කාලේ වැඩියම කතා බහ වෙන මාතෘකාව මොකද්ද මේ බිස්කට්. බිස්කට් වල මිල වැඩි කරලා මේක ඇත්තම ඔබට මට බැලු බැල්මටම පේනවා මේක මේ උද්ධමනය හෝ ඒවා ඩොලරයාගේ හෝ ආර්ථික ගැටලු හෝ ඒවා ඒ හැම දෙයකටම නිද උදෙසා වැඩි වුණු මිල නෙමෙයි ඊට වඩා මෙතන තියෙනවා හිතාගන්න බැරි විදිහේ අර අසාධාරණ මිල වැඩි කිරීමක් අවස්ථාවාදී ලෙස අවස්ථානුකූලව කරපු දෙයක් කියලා. එහෙමනම් ඔබ බ්‍රේකරියක් කරන කෙනෙක් හෝ ඔබට දක්ෂ ඒ කෑම හදන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන්නේ හොඳ ගුණාත්මක බිස්කට් එකක් හදන්න සුළු පරිමාණයෙන් පටන් ගන්න පටන් අර ඉස්සලාම ඔබේ ප්‍රදේශයෙන් පටන් අරගෙන අර වෙන රුපිය විසිපාතිය තිබ මාර බිස්කට් පැකට රුපිය සීය එකසිය දහය කියනවනම් ඔබට රුපියල් හැට හැත්තෑවට දෙන්න පුළුවන් නිද හදාගත්තොත් මේ වෙලා දෙමපි හරි අසරණයිනේ තමන්ගේ දරුවන්ට හොඳම දේ දෙන්න උත්සාහ කරන මේ වෙලාවේ බිස්කට් පැකට් අඩුවල තියෙනනම් අනිවාර්යෙන්ම අරන් යනවා අරන් ගිහලා බලලා මේකේ ක්වොලිටි එක තත්ත්වය හොඳ නම් හැමදාම ගන්නවා එක උදහන්න ඇතරම හැමෝට බිස්කට හදනකි වෙන සහරු හෙම තේරුම් ගන්න ඉන්න එක එක එක්කන මානසික මට්ටම නූනයා තියගොල තේරුම් ගන්න අන්න ඒකෝඩ ඉතින් ඒක ලොකෝට හිතය යුතු නැහැ ඔබ අන්න ඒ වගේ උදාහරණ තියෙන ඕන තර උත්සාහ කරලා බලන්න අපිට පුළුවන් මේ අපි මෙහෙම මෙහෙම වෙන්න ඕන જાතියක් නෙමේ අපි හැම කෙනා මේ රටේ මොනාද නැත්තේ කියන්නේ අනිත් රටවල පොල් කටු 10ක් ගන්න ඒගොල්ල වැය කරන අපේ මුදේ රුපියල් 10 12000ක් මේ eBay හරහා අපේ රටේ මිනිස්සුම කොච්චර වෙලදාම් කරනවද මේ අපේ මේ කෙහෙ කන කපලා විසි කරලා දාන කෙසෙල් බඩේ ග්‍රෑම් 300ක් 400ක් මම දැක්කා අපේ මුදලේ රුපියල් 1000කට 2000කටත් එහා තියෙනවා කරපිංචා ග්‍රෑම් 100 රුපියල් 8000 9000ට තියෙනවා ඉතින් ඇයි අපි ඒවයින් ප්‍රයෝජන ගන්න ඇත්තේ ඉතින් ඔබ බලන්න දැන් මම මේ වැඩසටහන් මාලාවක් අරන් ගියා දැන් ලග්න 6ක් විතර 6ක් හෝ 5ක් දාලා ඇති සිංහලක් නම් තාම දාන්න බැරෝ ගියා මං අනිවාර්යෙන් පොරොන්දු වෙනවා සැප්තැම්බර් පළවෙනි සතිය දෙවෙනි සතිය වෙද්දි ඔය වීඩියෝ ටික ඔක්කොම දාලා ඉවර කරනවා ඒක මං කියනවා ඕනම ලග්නයකට يعني ඔබගේ ලග්නය අනුව ඉක්මනින් දියුණුවෙන් ඉක්මනින් පොහසතෙක් වෙන ආකාර ජීවිතේ වටන්න බැරි විදිහට පොහසතෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක මේ මැජික් එකක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේ පොළොවේ පය ගහලා කරන්න පුළුවන් කාරණාවක්. අන්න ඉදිරියේදී වැඩසටහන වැටේ අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒක නිසා මම මේ ව්‍යාපාර කරන ලොකුවට ඔබට කියන්න යන්නේ මම ඔබට ඉලක්කයක් පෙන්වනවා. මෙන්න මේ දේවල් කරන්න, මේ විදිහ දේවල් කරන්න කියලා ඒකේ. ඒවා හරි සරලයි මේ මහා ලොකුට ලක්ෂ ගණන් ණය වෙලා අතේ තියෙන සොච්චම වියදම් කරන් කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම අතින් සත පහක්වත් වියදම් කරන පුංචි පුංචි වියදම් වියදම් කරනවාම ලොකු වියදමක් නැතුව මේක ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට කෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන් මාර්ග ටික මම පෙන්නනවා. මම දැනට ලග්න පහක් විතර දාලා ඇති. ඒ ලග්න හිමියෝ ඉන්නනම් බලන්න සිංහල ගැනත් මම පොරොන්දු වෙනවා. සැත්තැම්බර් මුල් සති දෙක ඇතුළත අනිවාර්යෙන්ම දාලා ඉවර කරනවා. ඒ නිසා උත්සාහ කරමු අපි ගොඩ යන්න. ඒක තමයි මටත් තියෙන එකම සතුට. ඔබ ගොඩ ගියොත් මගේ වචනයක් අහලා ගොඩ ගියා කියන්නේ මට ඒක ලොකු සතුටක්. ඒ පමණයි. ඉතින් ඔයත් එක්කම අපි මේ පෞල් ජීවිත ගැන කතා කරොත් මේ වෙලාවේ සිංහල ලග්න හිමියෝ ඔබට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. පවුල් තුළ ඔබ පොඩ්ඩක් ඉක්මන්කාරී ආවේගශීලී ඉක්මනින් කේන්ති යනවා. ෂණයෙන් කෝපයටපත් වෙනවා. අන්න ඔය වගේ තත්ත්ව තැනකට ඔබට කාර්ය බහුලත රැකියාව කරනවා, ව්‍යාපාරය කරන තැන ඔබගේ ජීවිකාව තුළ ඔබගේ කාර්ය බහුලත්වය කෙලින්ම ගෙදරට බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඒ තුළ ඒ කාර්ය බහුලත්වය සහ ඒන තත්ත්වය ඔබ ගෙදරින් පිටකර උත්සාහ නොබ නිතර කේන් තියන ඔබ ගෙදර ඇත්තක නිතර ගෙදරයට බයිනවා අඩදබර ඇති කරගන්නවා ඉතින් මේ තත්ත්වය පොඩ්ඩක් සැලකිරිමත් වෙන්න හොඳට හිතන්න පයස් කැන වැඩ කරන ස්ථාන ඇතුළ තියෙන දේවල්ගේ වැඩටන කරන ස්ථාන තියලෙන්ට ගෙදර දේවල් ගෙදර තියලයන්න ඒක මෙහම මනුස්සෙක් වශයෙන් ඉතින් මානසිකත්වය අනුව මන් දන්න එක කරන්න අපහසුකාර කර නමුත් ඒ කරන ක්‍රමයත් මේ අවසානය කියෙන පිළිවෙත්තල ම කියනවා කරන විදිහ ගැන එක් කරගන්න පුළුවන් නමුත් ඔබ මෙහෙම කරන්න ඔබට ඒක පාලනය කරගන්න බෑනම් හොඹ අපේ අයන මේ ගෙදරින් මගේ අයන එන්න ගෙදර ඒගොලොත් එක් කතා කරන්න කතා කරලා කියන්න මට මේ කාල්සිම තුළ පොඩ්ඩක් කාර බෝල රෑ වැඩ කරන තැන්වලත් පොඩ්ඩක් පීඩනය වැඩි ඒකෙන්ද මට ගෙදරාවහම ඔයාලත් පොඩ්ඩක් කතාවා කරද්දි මට පොඩ්ඩක් කේන් තියන වැඩි ඒක මාව පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න මෙතන මොකද මමත් මිනිස්සෙක් කරන හොම පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න කතා කළේ කියලා නෝ කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔබට සහාය වේවි. ඒගොල්ලෝ ඔබව ගැනීමෙන් ඉවසාවි. ඔය ප්‍රශ්න විසඳගන්න තියෙන සරල ක්‍රම ඕවා. නැත්තම් බොරුවට පවුල් කඩාන ඊට පස්සේ අන්න අර වශීගුරුකම් කාර්යය වරුතුණෙන් කරලා දෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා වශී කරගන්න අනේ මගේ පවුල නැවත එක්කාසු කරලා දෙන්න කී කී ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරන අර බොරුවට අහු වෙන්න ඕනේ නැහනේ. රැවටෙන්න ඕනේ නැහනේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙන දේ කතා බහ කරන්න සරලව කේන්තියෙන් නෙමෙයි සරලව ඉස්සරලාම එක්කෙනෙක් කතා කරලා කියලා දෙන්න. එතකොට ඕක කරන්න පුළුවන්. නිකන් බොරු නිකන් අර අපේ අයගේ තියෙන දේ ඒක තමයි. හිතේ දෙයක් තියාගන්නවා. සැලසුමක් නැහැ. ඉතින් ප්‍රශ්න ඊට පස්සේ ඉතින් ඒවායින් හම්බ කරන්නේ අර වගේ මුදලාල්ලා. අර යන්ත්‍රේ මතරලා දෙන්නම් එනවා. මේ නූල පනලා දෙන්නම්. මේක කවපන් වරතුනෙන් ප්‍රතිඵල ඇති මාස තුනක් ගිහලා කතා කරත් කියයි පුතේ උඹ කිල්ලකට අහුවෙලා ආය පාරක් කරන්න එනවා මෙහෙම ගානක් දාපන් පූජා බණ්ඩල විතරයි මං ආය කරන්න කියලා දාස් ගානක් කිල්ලාවේ. ඕකනේ ඇත්ත කතාව. ඒ වගේ දේවල් වලට පෙළඹෙන්න ඕනේ තමන් තුළ තමන් යම්කිසි පාලනයක් හදාගෙන ගනිමින් සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරොත්. ඉතින් ඔයත් එක මේ ආදරය ප්‍රේමය සම්බන්ධයෙන් තරුණ වයස විවාහයෙන් ඉන්න වයසේ මේ කාලේ හොඳ විවාහ යෝග ටිකක් නම් තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. එකපාර දෙක තුනක් රන් කරන්න යන්න එපා අපි කියන්නේ අපේ වචනේ. ඒ වගේ දේවල් අන්තිමට එකක්වත් නැති වෙන තත්ත්වෙන මේ කාලේ පොඩ්ඩක් ආකර්ෂණය වැඩි වෙන කියලා මම කියවනේ. ඔන්න දැන් පොඩ්ඩක් කොල්ලා පිරිමි කෙනෙක් නම් සිංහලක් නෙමෙයි ඕමන කොල්ලා දැන් පොඩ්ඩක් ඇඟපත හොන්න හදාගෙන පොඩ්ඩක් හැන්ස් කොල්ලයි හැන්සම් ඉතින් කොල්ලට ආකර්ෂණ වැඩි එහෙමයි. කෙල්ල නම් පොඩ්ඩක් අමුතු ආකර්ශණීය ලෙස ඇවිල්ලා අඳින පළඳිනේ විදිහ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා කොණ්ඩේ ස්ටයිල් එක වෙනස් කරලා මූණ යනම්මනම් ගාලා ඔන්න දැන් මේ කාලේ එහෙමනේ ගොඩක් සිංහලක්නේ මේ. ඉතින් ඒ නිසා ආකර්ෂණය ටිකක් එනවා. හැබැයි මේ තුළ මේ කාල සීම තුළ ඇති වෙන සම්බන්ධතා දීර්ඝ කාලින නෑ දරුවෝ. ඇත්තම කතාව ඒක. අපි සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්නේ මේ දවස් දෙකෙන් ඉවරයක් කරන්න මේ එහෙම ඇත්ත ඇති. අතිශයින් මේ අපි මේ විවාහයක් උදෙසාම කරන සම්බන්ධතා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් නිසා මේ කාල සීමාව තුළ ඒ දෙයට නම් උත්සාහ කරන්න යන්න එපා ලොකුවට. විශේෂයෙන්ම මේ මාසේ මුල් සති තුන වගේ කාල සීමාව තුළ ඊයින් පස්සේ බලන්න මොකද මේ කාලය ඔබට ඒ වගේ දේවලට වඩා ඊට වඩා ඉලක්ක වලට යන්න හොඳම කාලයක් නිසා. මේ වෙලාවේ දැනටත් ආදර සම්බන්ධතා පවත්වා යන්නට මම කිව්වේ අර ඩබල් ගේම්, ට්‍රිපල් ගේම් ගහන්න යන්න එපා. මොකද හේතුව ඒවා නිසා අන්තිම හොඳම දේත් නැතිවන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා දැනට ඔබ ආදරවන්තයෙක් ආදරවන්තියක් නම් අවංකව කටයුතු කරයි යන්න. මේ තුල ඉතින් එහෙම මෙන් පුංචි පුංචි දේවල් ඉතින් යද්දි ලස්සන දේවල් දකිද්දි ඇස් එහෙම යනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඒවත් එක්ක ඇස් ගියාට කමන්නේ ආයෙ ගින්න ගන්න නවත්ත ගන්න එපා. හිත යන්න දෙන්න එපා. ඇස් විතරක් ගිහිලා තියාගත්තාම හොඳටම ඇතිනේ. පැහැදිලි ඇති මං කියන දේ. ඒ නිසා මේ බැඳීම ස්ථාවර කරගන්න පොඩ්ඩක් සංයමයෙන් කටයුතු කරයි යන්න. ඒවගේම මේ විවාහයන බලපොතුන විවාහක් බලාපොත ඉන්නන යෝජනා හදාන වගේ වේදේවල් කෙනෙක් හම්බේ කියලා බලාඉන්නන මේ කාලසිම තුළ හොයෙන අයට මේ කාලේ හොඳ ලස්සන ප්‍රියමනාප සහකාරයෝ සහකාරිය ලැබෙන කාලයක් මේ කාලේ. ඒතික නිසා ඒ පැත්තෙනුත් යහපත් මේක විවාහකෙන් කෙලවර කරගන්න නම් ඉවසීම කෙනදේ හදිසියෙන් දුටු තැනින් ඇස් දෙක පිනවූ සැනින් ඒ දේවල් තෝරාගන්න යන්න එපා හිතත්ටත් පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න. එපමණයි ඉතින් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කර කතා කරොත් මේ කාල සීමා තුළ විශේෂයෙන්ම මේ අධ්‍යාපනය ලබන දරු දැරියෝ නම් මේ මේ මනස එක තැනක තියාගන්න උත්සාහ කරන මේ මේ එක එක සුකුරුත්තන් දේවල් පස්සේ දුවන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබ අධ්‍යාපන ලබන කාලේ අධ්‍යාපනය වැදගත්. මොකද මම හැමෝටම කියන මේ වෙලාවේ දෙමාපියෝ ගොඩාක් අමාරුවෙන් ඔබට උගන්වන්නේ. මොකද වියහිදන් වෙනදට වගේ දෙගුණ තෙගුණ වෙලා. නමුත් මේ දේවල් ඔබට නොදැනෙන්න ඔවුන් ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ හොඳින් අධ්‍යාපනයක මේකත් ඔවුන්ට ලාභයක් ප්‍රයෝජන කුසසන්නේ මේ ඔබ වෙනුවෙන්මයි. ඒ නිසා ඔබ වෙනුවෙන් මෙහෙම කැපකිරීම කරන දෙමාපිය වෙනුවෙන් හිතලා ඔය අනවශ්‍ය දේවල් පැස්සේ ලස්සන ගෑනලා ඊ පස්සේ හොඳ කඩවසම් කොල්ල පස්සේ දුවන්නේ නැතුව නැත්තම් ඔය ලෝකේ තියෙන සුකුරුත්තන් දේවල් පස්සේ දුවන්නේ නැතුව සෙල්ලමට වුණට වඩා දුවන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් අධ්‍යාපනයට මුල් තැන දීලා කටයුතු කරන්න යන්න මේ தත්ත්වය නම් පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න කරන අධ්‍යාපනයේ බාහිර දේවල් තුලින් කඩා කප්පල් වෙනවා නම් දරුවෝ සිංහලක් නෙමෙයි දරුවෝ ඉන්න දෙමාපියෝ ඉන්නවා නම් සැලකිලිමත් වෙන දරුවෝ ගැන හොඳට හොයලා බලන්න දරුවා කොහෙද පන්ති යනවා කියලා යන්නේ මොකද මොනවාද පාඩම් කරනවා කියලා කරන්නේ මොකද මේ තාක්ෂණයත් එක්ක දරුවන්ට ඔබට වංචා කිරීම හැකියාව දෙනවා හැබැයි ඔබත් තාක්ෂණය උන්ට දෙනවා නම් ඒ තාක්ෂණය තුළ ඔබට වංචා නෝක කරන්න කරන්න බැරියෙන තත්ත්වයට ඔබ ඔවුන් ගැන හොඳ සැලකිරීමත් වෙන්න දෙමවපිය වහන්ඉන්ඩ ඒ දෙවල්ටි කරයියන්ට වෙනත් ගැටලු කරතත්වන්නේ අසනී පතත්වය ගැන කතාකරොත්න්න මේ කාලසිමතුළ සිංහලක් නහිමියන්ට පොඩ්ඩක් මේ මේ කාලය ඔබට නිදන්ග අසනි පතත්තන් පොද උද්ගතවීම හැකයාත්තයෙන කදිරුදුර පින්නේ හෙළයෑම එත්තකම කොන්ද ආශ්‍රිත සුෂුම් නවාශ්‍රිතව අසනි පතත්තන් නැතිවීම වැඩි හිට කඩක් පෙන්නුම් කරනවා ඒ වගේ කාරණා එක්කතින් ඒවාගේ දවල් මූලිකවම ඔබට දැනෙද්දිම එකට අවශ්‍යකන ප්‍රතිකාර වයිස්්‍යප දෙස් පතන් එතකොට නියපොත්තෙන් කඩන්න පුළුවන්දේ කාලයක් ගිහිල්ලා පොරොවෙන් කපලවත් ඉවරයක් කරගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කරගන්න එපා. මොකද මේ නිදන්ගත රෝග කියන්නේ හරි භයානකයි. මුල් අවධියේදී දැනගත සුව කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ජීවිත කාලෙන් සුව කිරීමක් නැත මේ බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමය තුල නම් මෙහෙමයි අපේ හෙළ වෛද්‍ය ක්‍රමය තුල ඒවට ක්‍රමවේද තියෙනවා. නමුත් හරි කෙනා කවුද කියලා දැනගෙන මේවට අවශ්‍ය කරන උපදෙස් මාලාවක් පිළිපදගෙන යන්න ඔබට පුළුවන් මේ දේවල් සාර්ථකභාවයට අත් කරගන්න. ඒත් එක්කම අපි දැන් කතා කරමු මේ කාලය තුල ඔබට මේ මේවට මේ කරන්න පුළුවන් මං කියවන මේ මාසය ඔබගේ පුද්ගලික කේන්ද්‍ර සටහන් වල හෝ ඒවා ලග්නයට හෝ ඒවා සුබ වුණත් අසුබ වුණත් සුබ සහ අසුබ මිශ්‍ර බල වුණත් සියල්ල සුබ කරගන්න විදිහ මම කියනවා කියලා. මම මේක හැමදාම කියනවා. නමුත් මේක ඒ තරම් වටිනවා. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. ඔබ උදෑසන අවදි වුණු ගමන් රාත්‍රී නින්දර පෙර සූර්ය පිරිත, චන්ද්‍ර පිරිත, කන්ද පිරිත, මෝර පිරිත. ඔය පිරිත් හතර ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජානය කරන පුළුවන් සජ්ජානය කර මේකට මේ පැය භාගයක් අත වෙන්න හරි කෙටි පිරිත් මේ පිරිත් ටික ඔබ උදෑසන අවදින ගමන් ඔබ ඉන්න ඇඳේම මේ මම මේක ලින්ක් මේ පිරිතර ලින්ක් මං කියන්න මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න කියලා ඔබට හොයාගන්න අමාරු නම් ඒකට ගිහිල්ලා ඒව ශ්‍රවණය කරන්න දන්නවනම් සජ්ජානය කරන මෙතනදී මේ ඇඳ උඩ ඉඳන් කරා කියලා මෙතනදී අපේ චේතනාව කියන දේ තමයි වැදගත්. මෙතන වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔබ හොඳ යහපත් චේතනාවෙන් භාවනාවක් අකර ඇඳ උඩ ඉඳන් මේ ෆෝන් එකෙන් හරි මේක ප්ලේ කරගෙන ආන ගමන් ශ්‍රවණය කරන්න. සජ්ජායනය කරන්න. ඒ තුළ ඔබට දැනේවි හිතා ගන්න බැරි දේවල්. ඔබ මේ පරාජය පෙනිපෙනි ඔබ ජයග්‍රහණය ලබාවේ. ඔබට අනතුරක් පෙනිපෙනි අනතුරු පේන තැන්වලදී ඔබ ආරක්ෂා වේවි. ඔබට හිතාගන්න බැරි සාර්ථකත්වයක් ලැබේවි. අසාර්ථක වෙනවා කියලා හිතපු තැන්වලදී ඔබ සාර්ථක වෙවි. ඒක මහා පුදුමාකාර දෙයක්. මම කියලා වැඩක් නැහැ. ඔබ අත්දැකලා බලන්න මමත් මගේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ ඒ වගේම මේ දැන් මාස ගාණක් අවුරුදු ගාණක් කියලා ඒ කරලා සාර්ථකත්වය අපිත් එක්ක බෙදාගත්තු බහුතරයක් පිරිස ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් මේ කමෙන්ට් වලත් දාලා ඇති පහුගිය වීඩියෝ ගිහින් බලන්න. ඒ අතිශයම සාර්ථකයි. ඔබත් ඒ අත්දකින්න. ඒත් එක්කම මේ මේ වෙලාවේ ගොඩාක් අය දෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය මේ රට තුළ තියෙන ආර්ථික පීඩනය, දේශපාලන තත්ත්වයන් සහ ඔය සියලු ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් එක්ක මේ මානසිකව ගොඩාක් දුරට මිනිස්සු වැටලානේ. මේ හැම දෙයකම මිනිසුන්ට අසාර්ථකතාවයට ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ මේ මානසික කඩාවැටීම. එහෙමනම් ඕ මේ සත්බුදු වන්දනාව කියන දේ කරන්න ඒ මොකද මං එක ලිංක එකක් දාන්න ඔන්න ඒක ලිංක එකක් දාන්න කියන්න ඔබ ඒක ශ්‍රවණය කරන ඒ තියෙන ගාථාටික ඒ ටික කරන්න ඔබ ආගමික වතාවත් කරන උදෑසන පහන පත්තු කරන වෙලාවට ඔබට හිතාගන්න බැරි නිදහසක් මනසට දැනේවි කමෙන්ට්ස් වල ගිහින් බලන්න ගොඩ දෙනෙක් කියලා ඇති අප දැනිච්චද මේ සත්බුදු වන්දනා ලින්ක් එක තියෙනවා ලින්ක් එකට ගිහලා බලන්න. ඒකේ තියෙන කමෙන්ට්ස් කන්දරාව, ඒවල තියෙන මිනිස්සු කොච්චර මානසික නිදහසක් අත්විඳිනවා කියලා. මෙන්න ආගම දහම කියන එකේ වැදගත්කම ඒකයි. සමහරු කියන අර ආගම් බොරු, මේ ආගම් බොරු, අපේ ආගම තමයි හරි කියලා. මම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. මොන ආගම බොරු වුණත් මොන ආගම හරි වුණත් ඒ තුල මනසට ලැබෙන දායකත්වය වැදගත්. අර විකෘති කරගත්තු දේවල් හැර දහමක් තුළ තියෙන ආගමට එහාගේ ධර්මය තුළ තියෙන හැම ධර්මෙම තියෙන යහපත. ඒ ඔබගේ හිතන මාර ශාන්තියක්. මාරගෙන වචන මම පාවිච්චි කරගයි හිතාගන්න බැරි ශාන්තියක් අත් කරලා දේවි. ඒක නිසා ඒ සත්බුදු වන්දනාව කියන දේත් හොඳට බලන්න ඒ ගැන හොයලා බලලා ඒ කරන්න. අනිත් පැත්තෙන් මම ගොඩාක් ව්‍යාපාර ස්ථානවල නිවෙස් වල දැකලා තියෙන ඇහිලා තියෙනවා මට ඔය ස්පීකර් එකක් හයි කරලා නිතර ඔය දේව මන්ත්‍ර නම් මනක් දානවා සාර්ථකත්වය උදෙසා කියලා. ඒක මම වරදක් කියලා කියන්නේ නැහැ. මම ඒක අනුමත කරන්නත් මම ඒ ගැන එච්චර අත්හදා බලන්නේ නැහැ. මම ඒකෙන්ද නොදන්න දේ. මම මේ සියල්ල පරිශනාත්මක ඔබට කියන දේ යන්නේ. මම අත්හදා බලලා අතිශයම සාර්ථක බලගතුම දෙයක් කියන්නේ. ඔබ ධම්මචක්කම්පවත්තන සූත්‍රය ওই විදිහට ඔබේ ව්‍යාපාරස්ථාන ඔබේ නිවසේ ඔබ ඉන්න තැන හැකිනම් නිතර ඇහෙන්න සලස්සලා තියන්න. ඔබට අවධානය යොමු නොවනට කමන්නේ. හිතා ගන්න බැරි මහා පුදුමාකාර දෙයක් සිද්ධ වේවි. හැම දෙම යහපත් ලෙස සිදු වේවි. ඔබ කරලා බලන්න. ඒකත් අත්දැකීමෙන් ගොඩාක් දෙනෙක් දන්න කාරණාවක්. පැහැදිලි? ඉතින් ඔය කාරණා ටික සිංහලක් නිමියෝ කරා යන්න. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මේ මාසයේ ආරම්භය මම කිව්වේ සැලසුමක් අනුව කටයුතු කරනවා නම් අන්න ඒකට ඔබට මම තරමක් දුරට තව උත්තේජනයක් දෙන්න. ඔබ මාසේ පළවෙනිදට ආරම්භයේදී මේ වැඩසටහන හදි සමහර මාසේ පළවෙනිද පහුවෙලා තිබ්බොත් ඊට පහුවෙන්ද ඔබ අහන දවසට පහුවෙන්ද හරි කරලා ඊළඟ මාසෙ නම් පළවෙනිද කරන්න මේක. ඔබ ඉන්න රට නගරය මේ අන්තර්ජාලය හරහා හෙව්වහම ඒ පලවෙද ඔබට සූර උදාවන වෙලාව දැනකතේ මාසේ අලුත් හිරුදාව කව කීරද වෙන්න කියලා කොහොමත් අලියුම හයට ආසන්න වෙලාවක් එන හයට පෑභාග කලින් හෝ පෑභාගයක් අතරගෙන ඒ අතර කාල පරස්සය තුළ නම ඕක සිද්ධ වෙන්නේ එහෙනම් ඔබ ඒ වෙලාව දැනගෙන ඊට කලින් පෑකට එකහමට කලින් අවදි වෙලා මුලින්ම ඔබ හොඳට නාලා පිරිසිදු වෙන්න ඊට පස්සේ gedara ලිප දල්වන්න ලිප දල්වලා එක දරලිපක් පොල් කටු ලිපක් වෙන වඩා හොඳ දැන් ගොඩක් ගෙවල් තියෙනවනේ නැති අය විදේශ ගතලා ඉන්න ගෑස් ලිප හරි කමන්නේ සුදු කිරිබතක් සකස් කරගන්න ඒක ඔබ කරන්නම අවශ්‍ය නැහැ ගෙදර වෙන කෙනෙක් හරි වැඩේ කියලා කරලා ඊට පස්සේ ඔබ ඇවිල්ලා බුදු පහන දැල්ලන්න බුදු පහන දැල්ලලා මල් පූජා කරලා ඒ සියල්ල කරලා කිරිබත මී පැණි සමග අනුභව කරන මී පැණි හොයාගෙන බැනම් පැරස දෙයක් එක්ක කමන්නේ අනුභව කරලා පොඩ්ඩක් හරි ඔබ මේසයක් ගාව වාඩි වෙලා කොලයක් අරන් ලියන්න මේ මාසේ සැප්තැම්බර් මාසය කියමුකෝ මේ සැප්තැම්බර් මාස සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරන වියදම් ආහාර පාන ඇඳුම් පැළඳුම් සෞඛ්‍ය ගමනාගමනය ඔහොම දාලා ඉතිරිගර සඳහත් පොඩි ගානක් හරි දාන්න දාලා මේ සියල්ල එකතු කරාම ඔබට එනවා දලා අදහසක් මේ මාසය තුළ මට වියදම් කරන්න මට මේ වියදම් කරන්න මේ මේ මුදල අවශ්‍ය වෙනවා එහෙනම් මං එය ඉපේය යුතුයමයි හරි ඊට පස්සේ ඔබ අර සූර්ය උදා වෙන වෙලාව තියෙන්නේ. දැන් ඔබ දැනගෙන ඉන්නේ ඒ වෙලාවට එළියට ගිහිල්ලා නැගෙනහිර දිසාව බලාගෙන එළියට යන්න බැයි නම් ඔබ ඔය ෆ්ලැට් වල ඉන්නනම් කමන්න ඉන්න තැන හරි කමන්නේ. නැගෙනහිර දිසාව බලාගෙන සූර්යය එළියන පැත්ත පොඩ්ඩක් බලාගෙන සූර දෙවියොන්ට නමස්කාර කරන්න මුලින්ම මම හැම පහුගේ වීඩිය හැම එකම කෙරදුන මේ සූරදයන්ට දෙවියෝ කියලා හඳුන්වීම කිසිීම විද්‍යාත්මක ගැටලුවන්න විද්‍යාත්මක ඒක සාධාරණයි ඒවාගේම එක මිත්‍යාවන්න හැ කෙල ඒක දැම්මන් කියන්න යන්න කියන්න ගයොත් මේක තවත් දීර්ගහින්ද මේ වැඩසටහන ඒ නිසා ඒක ඔබ හිතන් දෙපා මම් වෙන දසකෝ කියල දෙන්න ඉතින් සූර දෙවෙන නමස්කාර කරලා ඔබ ඇස් දෙකවාගෙන ප්‍රාථනාවක් අධිෂ්ඨානයක් කරන්න මේ සූර දෙවියෝ තමයි මේ කියන සූර දෙවියන් කිරණ පද්ධතිය මත තමයි මේ ලෝකය රඳාපවතින්නේ. මේ සියලු දේ අපිට ලැබෙන ආහාර ගස් වලින් ගෙඩි ඒ සියලු නිෂ්පාදනය සිද්ධ වෙන්නේ මේ සූර්ය කිරණෙන් ක්‍රියාවලිය තුල. එහෙමනම් ඒ තුල මට මේ වගේ මුදලක් මේ මාසෙට දල වශයෙන් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා කරන්න. එහෙනම් මම මේ කරන කියන සාධාරණ රැකියාව, ව්‍යාපාර, ආදායම් මාර්ග තුලින් මට මේ දේ උපයා ගන්න ලැබේවා. මට මේ එන බාධාවල අසනීප ගැටලු බාධාකාරී තත්ත්වයන් ඒ සියල්ලන්ගෙම මිදීම ලැබීලා මට මේ මගේ ඉලක්කයට යන ලැබේවා. මාද ඇතුළු මාගේ නිවස සියලු දෙනාගේම නිරෝගීකම ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒත් එක්ක මේ ලෝකයේ තුල ඉන්න අයගේ හැම දෙනාගේම මානසික පීඩා දුරු කරලා බඩගින නිවන්න මේ සූර දෙවියන්ගේ කිරණ පද්ධතියට හැකි වේවා කියලා. මේ යහපත් ප්‍රාර්ථනාවක් අදිෂ්ඨානයක් මේ විශ්වර මුදාහරින්නේ මාසේ අලුත් හිරු උදා වෙන වෙලාවේ ඒක හරි බලාගත්තු මේ විශ්ව ශක්තිය තුල කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. අපි ඒ ගැන පස්සේ තමයි විශ්ව ශක්තිය ගැන කතා කරොත් පැය දවසක් වදි කතා කරන්න. ඉතින් එන්න විශ්ව ශක්තිය ආශිර්වාදය තුල අපි කරමු මේ දෙකේ මේ දේ. අපිට පුළුවන් ජය ගන්න. ඔය දේ කරලා බලලා ඔය දේ කරලා ඔබගේ දෛනික කටයුතු වල නිරත වෙන්න හැමදාම. ඒත් එක්කම අපි මේ මේ මේ අපිට මේ වෙලා දෙන හැම දේටම අපි පෙර කරපු කුසල් අකුසල් බලපාන කියලා අපි දන්නවනේ ඒක පිළිගන්න ඕන ඕනම දහමක් තුල. එහෙමනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි එහෙනම් මේ අකුසල් කියන දේවල් අපි කොහොමද ගෙවන්න ඕනේ? ඒවා අපිට මගහැරලා යන්න බෑ. එහෙමනම් මේ මර්ධන ක්‍රියා වගේ දේවල් තුලින් අපිට පුළුවන් මේ තියෙන දෝෂකාරී තත්ත්වයන් නැති කරගන්න. අපිට මේ පින් කරන්න කියලා කියන්නේ කුසල් වඩන්න කියලා. නමුත් අපි ගිහිල්ලා කරන්නේ ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා පින් ලෝකෙට පේන්න කරනවානේ. ඒ වගේ දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ සුළු දෙයකින් පුළුවන් ඒ ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් වියදම් කරනට වඩා යහපත් දෙයක් කරන්න. ඔබ මාසෙට එක දවසක් දෙතුන් වතාවක් පුළුවන් නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඒ අවම වශයෙන් එක වේලක් निराහාරව ඉන්න. බඩගින්න ඔබ දරා ගන්න ඕන. ඔබට බඩගින්න දැනෙනවා. හරි අමාරුයි. ඒ වුණාට ඉන්න. දවසක් එක වේලක් නොම නොකා හිටිය කියලා මැරෙන්නේ නැහැ. එකනිසා ඔබ බඩගන්න වතුර ටිකක් විතරක් බිල දරාගෙනන්න ඕන ඔබට දැන නොන අකුසල් ඔබ ගෙවන්ඩ පහන්න තොට ඒ බඩගින්න දැනන හැබැයි ඕක කුසලයක් වෙන්න නම් ඔබ ඒ ආහාරවේල කන්න නැතිගෙනෙක් වෙන දිල යාගේ බඩගෙන නිවන්න තොට ඒයාගේ වේදනාව ඔබට එක වේලෙට අරන් ඒ වේදනා නිවන ඕක හිතාගන්න බැරි මහා අනිශංශ ලැබෙන කටයුත්තක් ඔබ කරලා බලන්නක මේක මාතල කියවත් දැනෙන්න ඔබට දැනෙන්න ඕන එතකොට එතන ඔබගේ අකුසල් ගෙවෙනවා ඔබ අර දීම තුළ ඔබට කුසල් වැඩෙනවා ඒ තුළ මේක ටිකටික දසක් කරන්න යද්දි ඔබට තේරේවී ඔබගේ හිතර තියෙන ශාන්තිය වගේ හිතර ලැබෙන සැනසීම වගේම අනිත් අනිත් පැතිලත් ඔබට ලැබෙන සාර්ථකත්වය මේ අත්දැකීමෙන් කියන කාරණම මගේත ලක්ෂ සංඛ්‍යත පිරිසක් මේ ගැන කතා වෙනවා ඒ ගැන සාර්ථක භාවය කියන ඔබත් කරලා බලන්න මේක සාර්ථකයි එක වේලයි හැකිනම් දෙතුන් කතාක් කරත් කිසි ගැටලුවන්නේ සරල දෙයන්නේ බොරුවට මේ ලක්ෂ ගණන් අපලවලට කී කිය මැනික් දානවා මැනික් පළඳින්නේ නැහැ බොරුනේ අපලොට මැනික් දන්නේ රටත් තියෙන දේ ඔක්කොම දන්නේ නැති මිනිස්සු බුදලාල්ල කරන්නේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර කී කී ලක්ෂ කරන්නේ එහෙම ඕනේ මේ වගේ සුළු දෙයක් කරන්න අසරණ දරුවොන් වෙන ඉගෙන ගන්න බැරුව ඉන්න මේලා අසරණලා ඉන්න දරුවෝ වෙන යම් දෙයක් කරන්න නැත්තම් මිනිස්සුන්ට ගොඩෙන්න ජීවිතේ උදව් කරන්න වචනකින් හරි ගමන්නේ ඒ තුල ඔබට සාර්ථකභාවයක් වේවි ඒ වගේම සෙනසුරාදා දිනවල අඟහරුවාදා දිනවල නිර්මාංශන උත්සාහ කරන්න කිතුණු අය විශේෂයෙන්ම ඔබ ඉරිදා දිනයන්ගේ ඔබගේ දිව පූජාට සහභාගි වෙනවනේ ඊට අමතරව ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කුරුසයාගේ ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ කුරු මේ ශ්‍රී කුරුසේ ප්‍රාර්ථනාව උච්චාරණය කරන්න හැමදාම පුළුවන් ඉරිදා වලට අනිවාර්යයෙන්ම පුරුද්දක් කරගන්න එක ගල්ලෙනේ ආඥාව කරන්න. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ඔබ මේ දිනය බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන් වල නිර්මාංශ වෙලා රාත්‍රී එක්වරු ශීලයේ රකින්න ගමන් රාත්‍රී 11ත් 12ත් අතර සුද්ධ පෑ පවත්වන්න. ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් මේ සියලු දේ අදිෂ්ඨානෙ. ඔබගේ මනස තුල ක්‍රියාත්මක වෙන සිතවිල්ලයි බලපාන්න. එහෙනම් ඔබට සිංහලක් නෙහිමි ඔබට මේ මාසේ සාර්ථකත්වයේ ස්ථිරයි මම මේ කියපු දේට කරොත්. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න මම මේ ඊතා කාර්යබහුල පරිසරයක ඉන්නේ මේ මේ අවට සද්ද බද්ද ඇහෙනවා ඇති එහෙමෙන් ඒවට වෙනවනම් ඒ බාධා වලට සමාව ඉල්ලනවා මොකද මමත් අධික ලෙස කාර්යබහුල සහ පුංචි පුංචි අසනීප තත්ත්වෙන් පෙළ නිසා අමාරුවෙන් මම මේ වැඩසටහන ඔබට කරන්න නමුත් ඒක මගේ අදි ඒකත් මගේ අදිෂ්ඨානය මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ වෙත ඒ දේ කරනවා කොහොම හරි අමාරුවෙන් හරි ඒදි පුංචි පුංචි දේවල් ඒක වචන පැටලෙන තත්වයන් ඒ වගේ දේවල් ටික කාලේ දීර්ඝ කියලා සමහරව බණී මම ඒ කාලේ දීර්ඝ වෙන හේතුව ඔබ දන්නවා ඉතින් ඒ හැම වැරද්දටම සමාව ඉල්ලනවා අනිත් එක මං කවදක්වත් ඔබේ මුදල් අරන් කේන්ද්‍ර බලන්නේ මම ඒ දේ කරන්නේ මං කාගේවත් මුදල් ඉල්ලලා නැහැ කාගේවත් මේ අඩුතරම මේ YouTube එකෙන් මම කිසිම මුදලක් ගන්නෑ මේ සියල්ල මගේ ආත්ම තෘප්තිය උදෙසා විතරයි කරන්නේ ඒක නිසා අර විවේචන කියන දේවල් ඒ පැත්තෙන් මට අදාළ වෙන්නේ නැත ඒක නිසා මේ තව දෙයක් කාරණාවක් කියනවා මේ මේ මගේ ලග්න පලාපල අතරතුර එක එක ජෝතිෂවේදින්ගේ අංක දාලා තියෙන කමෙන්ට්ස් වල මං මම තමයි ඒ කියලා හැංගෙන පරිදි ඔබ එහෙම අහුවෙන්න එපා ඒවට රැවටෙන්න එපා මම කිසිම ආකාරයෙන් කාගත් පුද්ගලිකයෙන් සටන් පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ මගේ නම්බර දාලත් නැහැ ඒ ඒ වගේ වැඩ කරන්න එපා කියලත් ඒගොල්ලන් ඉල්ලා සිටිනවා සමහරු හොඳටම පැහැදිලි ජ්‍යොතිෂවේදීන්ගේ මේවල හරි හොඳ කමෙන්ට්ස් දාන ඔබ තමා මේ උතුම්ම කෙනා කියලා දාන කමෙන්ට්ස් දාන අය සමහරක් වෙලාවට මගේ එකේ කුණුහපේ මට බැලලා දෙන. ඒතර පැහැදිලි කවුද ඒව කරන්න කියලා. ඒව මට අදාළ නැහැ. මොකද මන් දන්නවා මිනිස්සු හදවතින් මට කියලා තියෙන දේවල් ඒ ප්‍රමාණවත්. සමාවෙන්ද ඒ පොඩි කාලයක් හරි මේ දේවල් කියවන්න ගත්තට එහෙනම් මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ සිංහලග්නිය ඔබට සාර්ථකත්වයෙන් සාර්ථකත්වයක් වේවා නිරෝගී සම්පත්තිය උදා වේවා. තෙරුවන් සරණයි.